Gaan we naar eh, Polen, want daar zijn de lichamen van oud-president Kaczynski en zijn vrouw opgegraven. Ze kwamen in 2010 samen met 94 anderen om bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De oud-president en zijn vrouw lagen begraven in een tombe in Krakau. De lichamen werden in opdracht van Jaroslav Kaczynski opgegraven. Oud-premier en tweelingbroer van Leg. Jaroslav gelooft niet dat zijn broer is omgekomen bij een ongeluk, maar dat de Russen het toestel hebben laten crashen. Lech Kaczynski was destijds op weg naar een herdenking van Polen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Volgens Rusland door nazi's, volgens Polen door Russen. Vanwege die oneenigheid zou Rusland volgens Jaroslav Kaczynski de herdenking hebben willen saboteren. Daarom laat hij de lichamen alsnog op bomscherven onderzoeken. Overigens worden ook de lichamen van 80 andere slachtoffers opgegraven.